se fue de la estancia. Frío la mirada, frío el... ¿Qué, qué, qué estás haciendo, plato? ¡Ah, Pla! ¡Vamos! Es que estoy mamado. Estoy mamado. Es que, no, ¿cómo no se dan cuenta? Nico, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Quién estaba dibujando? Estabas dibujando tú. Tengo miedo. Tengo... miedo. <laughs> <laughs> De cochino eso. Solo mira, la emoción en esa Si hay algo que es que de esta salimos todos juntos. Juntos es más entretenido. Con que te vas. Reportado más No te puedo creer, no te puedo creer. que no te puedo creer que estaba, para chuparse los dedos y yo tonto toroto, to, toroto, to, toroto, toroto, to, toroto, toroto, to, Blanco. ¿Cómo dibujo eso chào xin cảm なんで僕 <laughs> asqueroso. sé que fuiste tú, sé que fuiste tú, desgraciado. Sé que fuiste tú. No fui. Mira, bueno, mira, mira, mira cómo pinto. Mm, soy Leonardo Pintonchi. Se llama Mauricio. el cuello. Así mismo, con una L más. Oye. va, va primero. Collar. Hola. Tengo miedo. Pues ¿Lo reportamos? ¿Lo reportamos? No, yo voy a hacer legal por último. Turu, tu, tu, No te lo puedo creer. ¿Cachai? Fue mía la idea de jugar pinturillo y voy perdiendo, ¿no? hay nada más lamentable, Y ganó Anonymous. Dios. No, me va a dibujar. Puerta. ¿Ah? ¿Dibujas? Yo no estoy dibujando. ¿En serio? Sí. ¿Y por qué está dibujando el de nuevo? Porque él ganó. ¿Cuál era? Ahí vaya a ver. Eh, mm, es un cantante, un cantante. Nico, que es un cantante, un cantante argentino. <laughs> no te bote. pues descárgatelo para que juegue. Mira, mira, mira, mira, es que lo voy. No le digo al José. Ya, eh, mira, mira, mira, este te lo voy a hacer hasta fácil, Te lo voy a hacer fácil para que no llores, asqueroso. Para que no te pongas a llorar. Apúrate, déjate de hablar.

Anonymous. No, chuparse los dedos con. Ya. Regar. Sale, pues José, no se tramposo. Y regar. Regar, bueno, regar. ¿Cómo puede, poner? ¿Cómo puede poner regar,